在周一的部分，我们会迎接的是一元二降的日子，而在这一天，同时也逢到了吉星的照耀，所以不论是针对如果您要启程出行，或者是要安排入宅安乡，或者是您想要去看病求医，尤其是针对西医，针对要调整我们的经络，都是很适合的。 同时，在当天也非常适合将新的产品入仓到仓库里面来赚取出货财，所以这个执行的这个掌管这个仓库或者是 PM 呢，都可以多加的运用周一这一天哦。再来就是针对周二这一天，我们会迎接的是周福。 那么呢，在之前呢有提到了三伏日哦，有建议，屏幕前的朋友们，如果你本身有一些气管啊过敏的问题，不妨可以运用呢冬病夏治呢，透过三伏日呢，呃，这个初伏、中伏以及末伏这三个日子，也就是在八月十五号之前呢，贴完这三次的疗程，来达到让我们的气血可以通畅，同时呢，也能够让我们的这个。 气血呢，来调整我们病理的一些问题。那么天呢，如果您本身已经有贴过初伏的朋友们，就不要忘记要在周二这一天呢，去贴上第二贴哦。在当天，同时也逢到了天罡以及白虎星宿的影响，所以呢，跟这个女性的一个互动上面呢，还有包括我们在出门在外呢，老师都会建议有要多加的注意，不要呃惹到一些口角。 是非，那么在当天会建议本身有犯魁罡的朋友们，或者是您本身呢，想要在当天呢能够让我们的这个气可以调节的更好的话，不妨在这一天都一起配合吃方便数，也就是桌边数哦，来达到这个起运的效果。那么本身呢，天罡日的话呢，最忌讳的是呢，牛肉的部分一定要忌口。 还有它的相关的加工食品，比如说牛肉丸啊，哦，这些也都一并呢要避免入口哦。再来就是针对周三这一天，我们会迎接的是月宴天贼日，但是呢，在这一天的部分呢，基本上呢是不宜去谈论事情。也就是说，我们在这一天虽然是可以会亲友，可以去跟拜访客户，可是呢，我们这个动作呢，主要是去交。 留情感的部分哦，或者是说尽量不要在当次的访谈呢直接切入重点，要把它当做是一个初阶的一个认识啊。那么再来之后，再来另外安排时间呢，再去跟催这个进度呢，会是比较有帮助的。 那同时呢，在当天呢，我们可以拟定一个方向，但是先不要定案哦，避免天贼星哦当中呢来捣乱。那对方忽然呢反悔哦，那么你就会就是呃事情呢就会没有着落。那么同时在当天呢是很大力，我们可以祈福以及开光的。所以有相关需求的朋友们，比如说您想要把一个开运商品。 呃，过炉开光啊，那么都是很适宜在当天去办理的。这一天呢，因为有逢到一马星数的一个力量哦，所以基本上呢，我们可以尽量往外跑。那么在外面跑呢，也许在这几天呢，日子还是会相对的炎热，所以请务必呢要多留意补充水分的部分。当天同时也很大力可以开市立卷以及交易哦，有相关需求的朋友们。 不妨都可以参考一下。再来就是在周四这一天，我们会迎接的是雾探病的日子，所以如果有任何相关需求，请尽量提前或是延后才会是比较理想。在当天，同时是移用安葬进塔，好，还有进京的部分。所以针对呢，有些人有相关需求的朋友们哦，或者是过了对年呢，准备要入塔的话，也都可以安排。 再来就是针对周五这一天，我们会迎接的是朔，那时间呢会是在一点五十六分。那么当天同时逢到了月见土府哦，所以在当天不建议去翻动土壤哦，尤其是家中有花圃、花园的朋友们更要留意一下。当天逢到了阳公祭，还有山上的一个影响之下，是不宜针对婚配或者是媒说的部分哦。 同时，在这一天呢，也刚好呢，逢到了我们农历的这个七月的初一，也就是鬼门开。但是实际上呢，鬼门开的时间点呢，会是在子时，所以其实它会是在这个礼拜四的晚上的十一点哦，就开了。所以请大家务必呢，要确保在农历七月的时候呢，可以让自己呢，呃，平安的话。 一定要记得要遵守一些民俗的一些呃说法，比如说呢，尽量不要在晚上剪指甲，或者是说呢，如果你有剪的话，尽量是要把它装到红包袋里面再丢掉，会是比较理想的。那么再来就是呢，我们尽量不要太晚回家哦，可以日落之后就早一点呢回到家里哦，避免呢这个磁场呢会受到很多的一个影响。 那同时也会建议，如果说您家中呢是没有这个呃烘衣机的朋友们哦，那么我们的衣物的部分，尽量呢就是可以以以这个洗的比较频繁的方式呢，来避免一次一次晒太多衣服没有。 办法达到干的一个状况，衣服尽量也不要放隔夜哦，会是比较理想的。同时也会建议在这一个月份，如果我们有要剪头发的朋友们呢，尽量呢要挑选一下是适合理发的日子呢，那再去做修剪，会是比较不会泄了我们本身的阳气的部分。那还有特别要提醒一下，如果说呢，在这个里。 这个月份呢，我们最大的禁忌呢，就是我们一定要，呃，以比较尊重的心哦，去面对这些好兄弟、好好姐妹们哦。所以呢，尽量不要把“鬼”这个字挂在嘴边哦，会是比较理想的哦。好，那么其他的一些民俗禁的禁忌呢，也可以依照。 你们所在的地方的习俗呢，再去做一些调整。那老师同时呢，也会另外再整理一篇影片呢，来告诉大家，在这个月的七月呢，我们要怎么透过这个农历的七月来帮自己补运、补财库，还有铺我们的姻缘路哦。那还有包括呢，针对我们如果在七月份又有哪些时间呢，是大力我们可以。 普度众生的那针对公司行号呢，以及个人或者是住家的注意事项又有哪些？这个老师会另外再会整一个节目呢，再跟大家做一个布达。好，再来就是针对周六这一天，我们会迎接的是取星大进的日子，因此呢，大部分的吉喜事都是通宜可以在周六这一天进行的。 最后，针对周日这一天，我们会迎接的是天狗日。但是呢，它比较特别的是，在当天同时也逢到了天地开泰。那么吉时呢，落到的是辰时，也就是早上的七点到九点的这个时间点。所以会建议大家，不妨可以在这一天早上起来的时候呢，可以沐浴呢，来帮自己呢除秽，然后理气。 同时呢，也会建议呢，在这一天的这段时间哦，七点到九点的时候，我们呢也可以针对，比如说居家环境，或者是说你的办公室的环境，呃，把它做一个整理哦，来达到开运的效果。所以呢，尽量也可以安排在这一天做早上做大扫除的动作。哦。那么在当天呢，如果呢您是刚好有要嫁娶或者是迎亲的朋友们呢。 记得在这一天逢到了天狗开泰，所以呢，一定要智化呢，才是比较吉祥的哦。那么以上呢是针对当周的重要的日课吉凶。那么接下来呢，让我们来看一下在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是属马的朋友，第二名是属蛇的朋友，而第一名呢是属羊的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么，在这个礼拜呢，基本上这三个生肖的朋友们，请你们务必一定要秉持着自勉自立的一个心态哦，因为在这一周你们的运势是旺到不可挡哦，而且这股气势呢，可以帮助你呢。 在现阶段所落成的事情呢，在秋天呢会有很大的收获跟表现出来哦，所以请不要浪费这一周，好好的去计划跟 plan。那么再来就是在这个礼拜，其实我们并不用特别的去求财跟问福，哦，因为基本上就有点类似财神爷呢已经在门口等着来敲门关照你了，所以呢有财有福哦，在这个礼拜呢基本上是。 事情都还蛮顺遂的，只要我们呢在性情上面呢不要太过的急进哦，还有呢也要务必的知道要开口请你的这个贵人呢多关照你，那么基本上呢事情哦都可以因为少了这个临门一脚的问题呢而渐渐的走上正轨哦。再来呢，让我们来看一下其他生肖的朋友们呢在当周呢又有什么需要留意的。 地方，首先第一个是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，在当周是属于物争长短的一周，而在这个礼拜呢，我们凡事呢都要尽量的看淡，而且呢要看宽一一点哦，用这样的一个心态呢去面对你所面临的事情呢，呃，尤其是有这种涉及是空，空即是色，不为这个物。 所累哦，这样子退一步的去思考的话，自然呢，你就会比较豁达，比较开心一点哦。因为在这个礼拜呢，天使呢是不站在我们这一边的，所以呢，凡事呢，只要能够让自己呢知足常乐呢，便可以是呢，可以稳中无碍的度过。那么在当周我们要留意的天数有两天，除了周四之外，还有周日。 而在这个礼拜呢，我们的这个开运花呢是虎耳草。虎耳草它的学名呢，其实是非常奇妙的。从拉丁语呢，我们直译过来的话呢，就是歌言者。那么这也许是因为呢，这个虎耳草它非常喜欢呢，生长在这个背阳的这个山下以及岩石缝裂处的原因之一哦。那么长时间下来呢？ 也许他真的也可以把这个岩石的石面给割开哦，所以呢，他的祝福呢就代表的是持续。因此，受到他祝福的属老鼠的朋友们，在当中呢，你的这个耐性是超强的哦。不管对方丢什么样的难题给你啊，任何的疑难杂症，你总是能够很顺利的把它安抚好。行呢，你会认为是要以持之以。 最后，你们想要走往的方向，所以在这个礼拜呢，对你们来讲呢，你们会是比较想要跟对方呢有多一些的互动加持在感情方面的，这也是一个蛮不错的方向哦。下一个生肖呢，是针对属牛的朋友。 属牛的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于可攻可守的一周。而这个礼拜呢，虽然我们没有什么大富大贵的状况哦，但是呢，万事胜在平安哦，所以这其实也是蛮重要的哦。尤其是你们的运势呢，要等到入秋之后呢，才会更加的理想。 因此，老师会建议呢，以现阶段来看，我们在工作方面的事项，尽量是以进可攻、退可守。还有呢，也你可以考虑一下，你是否要持续的待在你的舒适圈里面哦，因为你目前的状况也是有一点，就是卡在你畏惧改变的一个心态。再来呢？ 因为呢，你现在很多时候呢，你的业绩都是随手可得的，所以你总会觉得是说你不用太过的刻意去追求它，自然就会到手。那基本上呢，你当然也可以求心安，然后什么都不做，让它持续的维持平稳。但是你也可以呢，求改变哦，来让你的这个绩效呢，可以再放大，让你在年底的这个呃。 成绩呢可以更加的亮眼哦，所以一切就取决于你在现阶段的一个想法哦。那么属牛的朋友呢，在这个礼拜我们要留意的天数有一天是周五，而在这个礼拜我们的开运花呢是秋蒲公英。那么秋蒲公英它的花朵呢，蕴含着非常丰富的花蜜，所以当它开花的季节的时候呢，这个蜜蜂呢就会蜂拥而至。 因此，他的这个祝福之下，代表的是 temptation 诱惑。受到他的祝福，属牛的朋友在对方的眼里哦，根本就是情人眼里出西施哦，总觉得你们是属于很额纳多姿型的，那么也会觉得你们带着非常的有性感的这种魅力哦。所以呢，要特别的注意一下这种魅力呢。 是要让你来吸引对方，而不是玩弄异性以你的手掌间。的，所以呢，尽量不要保持着这种玩乐的心态，不然你即便有很多的恋情哦，他们都没有办法真正的开花结果，变成感情哦。所以，请一定要切记，呃，我们即便很想要谈很多场恋恋恋爱，比如说是很轰轰烈烈的、刻骨铭心的。 但是呢，最重要的是还是要找到一个可以稳定、持久相处、成长的爱情哦。再来下一个生肖呢，是针对属老虎的朋友。属老虎的朋友在这个礼拜呢，是属于先苦后甜的一周。老师会建议我们在这个礼拜，凡事尽量要尽心尽力哦，因为上天要人做大事的时候，首先他就会先让你。 筋骨辛劳哦，呃，他会先让你的心脑受苦，甚至可能也会要你挨饿，要让你经历过一些呃事情之后呢，他才会觉得你会有大悟哦。所以千万不要以为眼前的这个好景哦，会是天上掉下来给你哦。你在目前呢所要。 经历的东西都是有一个前因哦，才能得到你后续所要的果。所以在这个礼拜呢，我们凡事尽量要催促自己，要多付出一点心力，不要那么的被动，这样子之后才会有甜果子吃哦。那么在当中，我们的开这个要留意的天数呢，有两天，除了周四之外，还有周六。而在当周，我们的开运花呢是法兰西菊。 那么自古以来呢，大家都把它视为一种非常有功效显著的药草之一，因为它除了可以止咳化痰，还有治这个气喘、S 喘之外呢，它还是一个可以抑制亢奋神经的镇定剂。所以这个法西法兰西菊呢，在它的祝福之下，就代表的是冷静。 那么在当中呢，属老虎的朋友，你在面对眼前的一些事情的时候呢，你会比较沉着，而且开始比较逐渐的冷静，并不代表你忽然之间就失去了那个热情，而是呢，你会比较知道要怎么样去调停你内心的这个呃想法，还有你所要扮演的角色，不管是当一个称职的女友，或者是当一个。 呃，很好的这个后母，或者是当一个很好的这个太太，你都会在感情方面的这个情感的付出呢，会逐渐的走向比较冷静的一个状态。但是呢，亲密的这个伴侣呢，还是可能会有一点想法，希望是说你可以多一点的热情吗，或者是多一点的浪漫吗，才不会让我觉得有一点无趣哦。所以对你而言呢？ 你们可能要在这当中呢，取得一个平衡点，才不会让感情呢不小心就忽然像溜滑梯一样失温哦。 再来呢，下一个生肖是针对属兔子的朋友。属兔子的朋友呢，在这个礼拜是属于需要留意插曲的一周。那在当周呢，我们经手的案子呢，基本上都是能够开花结果，能够有一番好景的。但是凡事呢，我们都还是要知机哦。也就是在这个礼拜，我们可能还是会有一些小插曲出现。 所以，虽然他们可能看起来会是危机哦，但是只要你知道要怎么样感受到有感应，有点猫腻出来的时候，就赶紧去那个，避竟呢就不会有任何的问题出来了。那么在当周要留意的天数是周日这一天，是很适合呃跟家人一起在家里度过一天的日子哦。 而在当中呢，属兔子的朋友，我们的开运花呢是水芥子。那么它其实是一个非常珍贵的食用蔬菜，除了够辛辣够劲的口味，它还有非常丰富的维他命 C，因此它的营养价值呢也是相当的高。所以呢，它的祝福呢就代表的是滋养。在这个礼拜呢，受到它祝福的属兔子的朋友呢。 你们会是比较有这种，呃，热心公益、想要博爱大众的一个心态哦，所以可能就会比较想要去做志工啊，或者是比较容易鸡婆，想要去协助别人。那当然这都没有不好，只是呢，你在别人困境的时候伸出援手呢，是很好的。 因为你可以把你的温暖呢散播出去，但是也不要冷落了你旁边的潜在对象，或者是已经正在交往的对象哦。再来下一个生肖呢，是针对属龙的朋友。 属龙的朋友呢，在这个礼拜呢是属于独具慧眼的一周。而在这个礼拜呢，属龙的朋友们，你们的运气是有的，但是呢，要常常呢记得多动一下你的脑筋哦。在我们的工作事业方面呢，切记凡事一定要先取得人和，而且是跟上跟下都要合得来，才不会有缺失。 如果需要多一些的交际应酬，也不要忘记哦，一定要慷慨一点。为什么呢？因为小财不出，大财就不入哦。虽然节俭呢是美德，但是呢，我们总不能待薄别人是吧？所以呢，要把关系搞好的话，在这个礼拜，这个适当的这个。 铺陈是需要的哦，而在当周要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周六。而在当周呢，属龙的朋友，我们的开运花呢是柑橘。那么柑橘呢，把它的茎还有它的叶子呢，放在手中搓揉，就会产生类似像苹果的这种甜美芬香哦。 所以呢，英国人他们常常呢会把它撒在地板上，或者是种植在他们的这个庭院的小径上，呃，来享受呢经过的时候就有这种很甜美的这个香气哦。所以呢，在他的祝福之下呢，也代表的是宽裕。为何呢？因为呢，你可以透过这样的这个芬芳的香味呢，达到平静的心情哦。 而且，所以呢，我们的这个内心的心灵呢，就会有这种开拓宽裕的感觉。那么，在当中呢，属龙的朋友呢，受到他的一个祝福之下呢，你在言语方面呢，跟都会斟酌再三哦，因为你会觉得我要把自己留点透露。 后路，然后你不敢把话说死，也不想把话说绝了。但是有些东西就是要诚恳，才不会让人家觉得你好像顾左右而言，那才能够稳定的去经营感情哦。所以在感情上面，不管是成家了，或者是还在追求当中，或者是在稳定进行中，也不例外，都要更加的就是坦然的去面对对方哦。 再来下一个生肖呢，是针对属蛇的朋友。属蛇的朋友呢，在这个礼拜是属于即将发贵的一周。而在这个礼拜，我们的运程呢，即将就是开始转好，并且渐入佳境哦，有这种苦尽甘来的感觉。那么事业方面呢，你们会有很多的贵人呢来提拔你哦，所以呢，让你可能可以了结你一些多年的一个心愿。 那么在这个礼拜呢，你在用钱的方面呢，要留意呢，不可以过度的铺张或者是浪费。再来就是凡事尽量呢要应天时顺天时哦，自然呢就会天从人愿，然后你也可以得到你想要的答案哦。那么在当中，我们的运势相当的顺遂，因此并没有需要留意的天数。 而属蛇的朋友，我们的开运花呢，在当周是冬樱花。冬樱花呢，它是在日本夏季的应景花。那么在欧洲呢，多数则是用它拿来食用。那么当然，并不是因为它的味道可口，而是因为它可爱的姿态，总会让人呃散发着这种回味无穷的魅力哦。所以呢，在它的祝福之下，也代表的是悸动。 那么在当中呢，受到他祝福的属蛇的朋友，你的可爱呢，总会让异性呢觉得无法抗拒哦。他们心里总会这种小鹿乱撞的感觉哦。那么你要留意一下，就是不要让别人觉得你总是会有这种明知故问，或者是很多话的毛病哦。呃，你想要挑起对方的注意力呢，只要用你自身最自然的那个姿态就可以了。 那么这样子才可以圈存比较集美的恋情在你的身边哦。再来下一个生肖呢，是针对属马的朋友。属马的朋友呢，在当中呢是属于以礼待人的一周，而要记得哦，这个礼并不是礼貌的礼，而是要用理由哦。所以在这个礼拜呢，最主要的是呢，你要留意的是你待人处事的态度哦。那么要留意。 一点就是呢，纯阳易伤的这个道理呢，随时在当中都很有可能呢触发在你的身边。比如说，我们做人呢就怕触底哦。如果你太过的偏激，那谁又敢跟你合作？是不是？所以建议你在这个礼拜呢，凡事尽量呢要看透各方面，不是只有看透眼前哦。 不能够使牛一面镜哦，光靠蛮哦，或者是恶，或者是你的霸气哦，就想要呢压制对方，这样人家可能呢就是口服心不服哦，后续可能还是会有一些问题接踵而来，那么这样子很可能让你目前眼前的这个局面呢，最后会逆转败哦，所以呢，还是要适当的改变一下你的。 应对的风格。那么在当中呢，我们运势相当的旺盛哦，所以也没有需要留意的天数。而在当中呢，属马的朋友，我们的开运花呢是属葵。那么在西元四百一十五年的时候，人们发现了这个圣斯塔法诺的遗骸。那么他曾经呢，在耶稣钉在这个十字架后，就有发表演说。 哦，所以说他就不幸呢，被这个犹太人以乱石给打死了。托梦呢，告诉了这个主教，所以人们才找到他的遗骨。因此呢，他的这个祝福呢，就代表的是梦。因这礼拜呢，受到他祝福的属马的朋友呢，你们是属于比较爱做梦的孩子哦。 就会幻想了自己的爱情，就像小说情节一般呢，有高潮迭起、精彩绝伦的剧情。那这样的你呢，就比较容易把另外一半呢搞得人仰马翻哦，甚至精疲力尽。所以，请你务必还是要适可而止一点，不要把脑袋中想的画面呢都搬成现实哦，这样子照样的演一遍哦，因为不是每个人都能够配合你的。 角色去扮演哦。 再来下一个生肖呢，是针对属羊的朋友。属羊的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于迅速展开的一周。而在这个礼拜呢，我们在事业方面有极显著的成就。但凡事呢，还是必须要亲力亲为。所以在当中呢，非常大力这些独立作业的朋友们哦。而在这个礼拜呢，我们的正财哦会滚滚来哦，偏财呢则会是比较少。 所以尽量不要不务正业哦，不要乱投资哦，还是以你主业为主好吗？那么在人和的部分呢，属羊的朋友呢，在这个礼拜有很大的机会可以化敌已友哦，所以是一个很好的契机呢，去把话给说开，让小人呢变成你的贵人哦。所以在这个礼拜，不妨好好的运作一下啊，操作一下。 让我们在这个礼拜可以运用这个分段式的作业模式呢，也来一并帮你提高你的工作效率。那么在当中呢，因为运势是 Number One，所以并没有需要留意的天数。而在这个礼拜呢，我们的这个开运花呢是腐肉花。 那么腐肉花呢？它的花瓣呢是呈现黄底茶色，上面还有覆盖一层这个红色的毛绒哦。而且它的花是非常的大的，直径可以长达十二公分，非常的引人注目哦。宛如一直固执己见、自我主义的人，所以呢，它的这个祝福之下呢，也就代表的是自我主张。在这个礼拜呢。 你们在感情方面呢，会让对方觉得呢，你的个人的这个想法呢，自我主义是相当的强烈的。你会非常明显的拥有自己哦，所以要跟对方在沟通的时候，跟恋人沟通的时候，就比较要留意会不会因为不小心呃失言，导致呢有这个吵架，好或者是分手的一个几率在，所以要适度的知道怎么样在。 你的恋人面前呢，妥协哦，会是在当周要留意的事项之一哦。再来，下一个生肖是针对属猴的朋友，属猴的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于万事俱备的一周，而在这个礼拜呢，我们具备了一切发旺的条件哦。 天时地利都有了，所以就只等这个人和，也就是要靠你们自身呢，要去努力了。在业务工作的部分，非常适宜可以去拓展新的业务哦，跟商机。如果你们在这个时间点忽然有谋生、想要换工作的念头哦，老师会建议你缓一下，等到明年春天再换哦，会比较理想，可以得到比较适当的工作环境哦。 那么在这个礼拜，我们虽然也有财哦，但是财会来的比较慢哦，所以记得呢，在这个礼拜呢，如果你是有在操作股票的朋友们呢，不要做短线投资哦，也不要太过投机，才会是比较理想的。那基本上呢，在当周呢，我们虽然没有小人，但是呢，贵人也不会直接帮你。这个礼拜是属于靠自己哦，所以尽量呢，还是要亲力亲为哦。 在当中呢，我们并没有需要留意的天数，而在这个礼拜，我们的开运花呢是紫罗兰。那么它是一种盛开在五六月的花朵，那么它是像这个鞋钉状的花卉，那么它的花香非常的芬气，非常的明显哦。虽然它是属于野生的植物哦，但是其实园丁还蛮喜欢把它种植在窗台下的。 主要是希望借由这个紫罗兰的，把它的这个香气呢带到屋内哦，所以呢，它的祝福呢就代表的是清凉。受到它祝福的朋友们呢，在这个礼拜哦，就是总可以给周遭的人呢感受到你这种很朗爽的特质哦。所以在这个礼拜，你想要追求的感情是属于那种很纯很。 单纯的这种爱跟恋意的感觉，甚至呢，你也会觉得我可以在一旁默默的看着、待着，只要能够呃知道他在做什么，你都会心满意足哦。但是呢，要注要留意的就是呢，针对如果你所想要的恋情呢是属于呃不伦之恋，那么就要少碰为妙哦。 再来下一个生肖呢，是针对属鸡的朋友。属鸡的朋友呢，在这个礼拜是备战先机的一周，而这也代表的是呢，在这个礼拜，请你们务必要多留意哦，有没有人可以帮帮手。因为如果你逢到有贵人来带引呢，那你在这个礼拜当然就是事事都会比较如意。可是如果你周边都没有人可以协助你的时候呢，虽然对你来讲， 不伤大雅，并无大碍哦。但是呢，就很有可能呢，会有被人以先手之相占走，代表的是你的先机不在哦。所以，在这个礼拜，请你务必要细思周围的人事物的一个局面呢，有没有什么样巧妙的变化哦？还有跟与人共事的同时呢，也要防他人呢。 捷足先登哈，然后抢走你的功劳哦。那么在当中要留意的天数，有一天是周一。而在这个礼拜呢，我们属鸡的朋友们的开运花呢是野生的黄水仙。那么这个故事呢，是在讲的有一个这个迷恋自己倒影在池中的身影哦。 最后呢，想要拥抱自己的倒影而掉入到池中死掉的这个纳卡索斯哦，所以呢，这个黄水仙呢，就是代表这个纳卡索斯他的自身，在形容他是多么的可怜又可笑，因为他会在池畔旁边呢，有这种自恋的情节，然后去掉入到这个呃池中里面。 那么在当中呢，受到他祝福的朋友们呢，其实有几个意思。第一个就是呢，你不会去听取别人的意见；第二个意思呢，就是你会极度的自恋。当然，爱自己并不是一个错哦，但是呢，如果你只单爱自己呢，你是没有办法去孕育出感情的。所以，请不要忘记，你周边其实还有很多是爱慕着你，或者是看着你的对象哦。 再来下一个生肖呢，是针对属狗的朋友。属狗的朋友呢，在这个礼拜是属于随遇而安的一周，而这也意味的是呢，世事如轮转哦，功名利禄的追求呢，总是永无止境的。所以呢，在这个礼拜会奉劝你们，还是呢，随遇而安，那把这些得失啊、荣辱啊，都置诸度外哦。那凡事只要求心安，那么。 你就可以做你生命的主人哦，而不会变成生命的奴隶喽。那么一个人呢，能看画，能够知足的话，你就能够在当中呢乐在其中了。那基本上呢，在这个礼拜呢，就是事在人为的一个状态。所以在实际工作上呢，你还是可以获取一些可行的灵感。 那其他的部分呢，就不要过度的强求喽。那么在当周呢，我们要留意的天数有一天是周二。属狗的朋友呢，在当周的开运花呢是行豆花。那么一般的植物，它们都会在特定的季节开花，但是行豆花这个品种，它是属于一年。 到头哦，都是盛开着金黄色的花朵，所以呢，它的祝福之下就代表的是丰饶。那么，在他的祝福之下，也意味的是你们在这个礼拜感情会非常的丰富，表情也会非常的丰富，外在也会非常的丰富。你会想要打扮自己，然后你会用比较夸张的言语呢，去呃让别人注意到你哦。 因为最主要的是，你还是想要把这个快乐呢，散播到你周围的人哦。所以某个程度上呢，在这个礼拜，你也是属于比较充满母爱，什么事情都想要管一下的特质哦。那么，如果是已经已婚的人呢，你在这个礼拜呢，就是在亲子跟家庭关系呢，会非常的和睦。 那么如果呢是属于诶正在交往中的话呢，那么也很容易呢受到对方家庭长辈的喜爱哦。再来最后一个生肖呢是针对属猪的朋友。 属猪的朋友呢，在这个礼拜是属于立道立为的一周，而这也代表是，我们在这个礼拜呢，老师建议你们要凡事以立道立为，这样子呢，才可以自然获福。其他的事情也就不要去强求，因为呢，我们不需要去这个着意呢求加紧，自然就会逢到这个早春。所以老师会建议呢，我们在当中呢。 不要觉得是说凡事，呃，都会在你的预期之内。你呢，在这个礼拜呢，是要全力以赴才能够把这个事情呢导向你的预期之内哦。另外呢，在当中呢，也要提醒你们呢，因为我们不强求。 但是呢，也意味的是，你们要记得不要斤斤计较，尽量把周边的事情大事化小，小事化无。尤其是你如果是在团体里面的，尽量呢不要跟他人有利益上的一个冲突。哦。那基本上呢，在本周就可以维持和谐的、安稳的。 度过哟。那么在当中呢，要留意的天数有一天是周三，而我们属猪的朋友在当周的开运花呢是黄水仙。在英国诗人的华兹华斯的笔下呢，黄水仙呢它象征的是敬爱，所以呢，在这个礼拜呢，受到他的祝福的属猪的朋友呢，也代表的是你会很尊敬。 你的另外一半，或是你欣赏的对象哦，虽会表现的好像很活跃，可是其实更要留意的是，你的一些举动呢，有可能引起对方的反弹哦。因为你的对象呢，很有可能并没有办法接受你太过的侵入到他的私人领域，或者是他的范围，所以请你务必呢，还是要拿捏好尺度呢，去接近对方。 那么再来就是呢，在当中呢，你们在感情里面也比较容易会是属于陷入，也都是会比较容易呃玻璃心一点，所以要特别留意，不要因为对方的否定，或者是呢感情的不顺利呢，就把这个失落感呢整个都反映出来，甚至放大。所以这是要特别提醒你们的部分哦。 再来呢，让我们来看一下其他生肖的朋友们哦，也就是呢，在当中呢，我们的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名呢是属牛的朋友，第二名呢是属龙的朋友，而第一名呢是属猴子的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么在当中呢，我们。 在感情方面呢，会面临一些考验哦，但这些考验呢，都是可以有助于让你们的感情呢逐渐升温的课题。所以呢，你只要呃慢慢的去处理呢就可以了。就好比呢，树木在山上，它们的生长呢，并非一朝一夕的，都必须要从小树苗，经过时间的累积，再经过重重的考验，才能够变成一棵大树哦。 所以呢，这个山不动，那树木只要能够经过这个关卡，它自然就会有好的收收获哦。然后它也可以让它的生命力呢变得更加的强大。那也就比喻的就是在你们的心态里面呢，虽然呢是女待嫁啊，然后男待娶的状况，但是你们都不用太过的去着急哦，因为凡事呢就会有它的一个呃。 这个 timeline 也就是时间跟流程，我们只要按照着这个流程走，自然呢就会圆满了。那么最重要的是在感情里面呢，在当中一定要切记要互相尊重跟关心，那么万事就会 OK，也没有烦恼哦。好，以上呢是当周的生肖运势周报。 喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号或是下方的连结预约线上咨询。我是金英老师，感谢大家本次的收看，我们下次再见哦，拜拜。